Soldayım ben. Ölmüyor. Öldü. Bir tane daha var orada. Bir tane daha var orada. Ya, adamın bu. La şş. La öldü. Abi. Abi nereye sıkıyorum? Adamın her tarafına vurdum. Adam ölmüyor ya. Çözecektim adamı.